Desde mi infancia he sentido una fuerte conexión con los anfibios. Cuando era pequeña solía ir con mi familia al pueblo de mis abuelos. En él recuerdo que en el terreno de un vecino había un pequeño abrevadero. Este era aprovechado por un sapo para reproducirse, por lo que solía estar lleno de ranacuajos. Y de alguna manera me las apañaba para que mi familia pidiese permiso a esta persona para que pudiésemos entrar en su terreno y poder coger unos ranacuajos y que nos pudiese llevar a casa. Recuerdo que me apasionaba observarlos. Podía quedarme horas simplemente sentada, mirando cómo se alimentaban, cómo nadaban, sus colores, su forma, su comportamiento. Cuando completaban la metamorfosis, solía ir con mi caza mariposas al parque para cazar insectos u otro tipo de invertebrados para poder alimentarlos. La verdad es que he sido muy afortunada por haber contado con el apoyo de mi familia, con que me hayan permitido desarrollar este vínculo con los animales. Sin duda alguna, esto ha sido determinante en mi evolución como persona, y los caminos que he ido escogiendo a lo largo de mi vida, caminos lo más cerca posible de la naturaleza. La verdad es que la vida es mucho más bonita con los anfibios en ella. Y eso es lo que quiero para las siguientes generaciones, que las niñas y los niños puedan seguir fascinándose por los anfibios tal y como yo pude hacer durante mi infancia. Es cierto que puede resultar más difícil empatizar con los anfibios que con otras formas de vida que están mejor reconocidas en la sociedad, como pueden ser las aves o los mamíferos. Sin embargo, he podido experimentar de primera mano cómo personas que no sentían ni el mínimo interés por los anfibios e incluso sentían asco por ellos, tras acompañarme por las noches a observar anfibios en la naturaleza, tocarlos, observar su comportamiento y hablarles de ellos desde la cercanía y desde el cariño, cambiaron totalmente los ojos con los que lo miraban. Y sin darse cuenta, estas personas empezaron poco a poco a buscar anfibios por sí mismos en el campo y a disfrutar interactuando con ellos. Los anfibios tienen ganado mi corazón este proyecto es simplemente una manera de demostrar lo importantes que son para mí. Me parece muy hermoso que tantas personas de diferentes partes del mundo compartan esa conexión y quieran invertir su tiempo, su esfuerzo y su trabajo para crear algo que promueva la conservación, la sensibilización y el conocimiento sobre los anfibios. No puedo sentirme más agradecida por todos vosotros que habéis decidido participar o apoyar el documental. Yo os aseguro que daré lo mejor de mí para cumplir con vuestras expectativas y la de todos los espectadores y espectadoras que disfrutarán de nuestro trabajo. Gracias de verdad por vuestra ayuda y por todo lo que estáis haciendo por los anfibios.